Hola, bueno Hoy pasemos a sumar una serie del tipo, de este tipo. ¿eh? Eh, arriba un polinomio de n y abajo n más q factorial. Es decir, n más un coeficiente factorial. Es decir, aquella serie en la que aparece abajo un factorial y arriba un polinomio en n. El, ejemplo que vamos a tratar es el siguiente. Sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de n cuadrado menos 2, polinomio en n, partido de n factorial. ¿Cómo se tratan estos ejercicios? Lo primero que vamos a hacer es descomponer el numerador de la siguiente forma. Entonces, cogemos el numerador, n cuadrado menos 2, y lo vamos a descomponer en unos coeficientes a, b y c, que acompañan, lo vamos a descomponer como si fuera un polinomio, ¿vale? n cuadrado menos 2 será igual a x cuadrado más bx más c. Pero esto de x cuadrado va a ser producto del factorial de abajo por el factorial de abajo menos 1. Es decir, eh, va a ser producto de sucesivos términos, empezamos por este y restándole 1. Si está al cuadrado, hará falta dos términos, es decir, n por n menos 1. Si hay la x, por n. Lo vemos. Eh, sería a, ya digo, empezamos por n, como necesitamos al cuadrado, pues también multiplicamos por n menos 1, le restamos 1. Ya está, ya hemos terminado. El siguiente sería por x solo, es decir, por n y el término independiente. Entonces lo que hacemos es operar y identificamos coeficientes, como siempre hacemos. Entonces rápidamente operamos aquí. Entonces quedaría n cuadrado menos n. Entonces a por n cuadrado menos a n más bn más c. Entonces vemos que a la n cuadrado solo la acompaña A, que a la n lo acompaña. B menos A. Y que a la C no acompaña, y que la N no, al término independiente hasta la C. Por lo tanto, identificando coeficiente, el de n cuadrado con el de n cuadrado, es decir, A igual a 1, el de n con el de n, como no hay 0, pues B menos A e igual a 0, y el término independiente con el término independiente. C igual a menos 2. De aquí sacamos que b menos 1 es igual a 0 y que b es igual a 1. Ya tenemos los coeficientes a y b, a, b y c. ¿Para qué hacemos esto? Ahora, este, este, este coeficiente lo vamos a conseguir gracias a este producto que hemos hecho, simplificarlo con los factores de abajo. ¿Para qué? para llegar a una expresión parecida a esta, que ya la conocemos, que sabemos que el sumatorio de n igual a 0 de 1 partido de n factorial es igual al número n. Como sabemos esto, vamos a buscar algo parecido a esto. Lo que pasa es que nosotros nos variarán los coeficientes en n, entonces nos saldrán desplazados, tendremos que mover n, entonces nos saldrá esta suma tal cual, tendremos, nos faltarán algunos términos y pero bueno, ya lo vemos. Borro un poco y seguimos con el ejemplo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Entonces sustituido, sabemos que A era 1, B igual a 1 y C igual a menos 2. Sustituyo aquí y bueno, ya simplificada esta fracción, esto da igual a esto. Pero no tenemos que dividir entre el mismo denominador. Vemos que aquí vamos a poder simplificar, porque todos sabemos que el factorial de un número es lo mismo que el, factorial del número anterior por el número que nos queda. Porque un factorial recuerdo que era el producto de todos los números desde, desde 1 hasta n porque factorial de 0 es 1 también. Así que el de 2 está n, porque el de 1 también es 1. Lo vamos con un caso. El factorial de 8 es lo mismo que 7 factorial por 8, es decir, 1, 2, 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Tenemos el factorial de 8. Por lo tanto, aquí arriba nosotros podemos simplificar. Podemos decir tenemos aquí arriba n por n menos 1 y podemos sacar la n y tenemos n 1 factorial. Pero también podemos sacar n menos 1 porque aquí lo tenemos y tendríamos n menos 2 factorial. Entonces esto se nos va con esto y esto con esto. Nos quedaría 1 partido n 2 factorial. En el siguiente hacemos lo mismo. Podemos sacar n y tenemos n 1 factorial. Y la N, uy, el es. Y la N se nos va con la N. Y, en el último ya no podemos simplificar más. ¿Vale? Entonces estas son las simplificaciones interesantes. Con esto B estamos consiguiendo cosas parecidas a lo que hemos dicho, el sumatorio de 1 partido de n factorial, que va a ser E. Vamos a decir que esto es igual que esto y vamos a modificar un poco los sumatorios para conseguir algo más sencillo que podamos sustituir, y calcular la suma. Borro un poco y seguimos. Bueno, ya sabemos cuánto, a qué equivale esto. Esto equivale a este, esta suma de fracciones, suma y resta de fracciones. Vamos a modificar el sumatorio, porque sabemos que el sumatorio de una serie más, otra serie es lo mismo que el sumatorio de esa serie más el sumatorio de la otra serie. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si vemos que tenemos un n menos 2, si nos extrae, en este caso da igual, porque tenemos n igual a 2, 2 menos 2, 0, y el factorial de 0 es 1, y ahí no tenemos problema. Pero si hiciéramos otra simplificación, y nuestro sumatorio empezara en n igual a 0, en n igual a 1, tendríamos un problema, porque eh, tendríamos que factorial de un número negativo, que eso no existe. Por lo tanto, deberíamos sacar términos para ir mm, aumentando este sumatorio, esta n, y poder hacer la simplificación. Pero en este caso nos da igual, pero ya os digo, hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, vamos a hacer lo que os digo, vamos vamos a poner esta expresión un poquito más fácil. Por lo tanto, sería igual al sumatorio de la primera, b, Pero tenemos n menos 2. Nosotros queremos llegar a n factorial. Tenemos e menos 2, pues se los quitamos a n, ¿vale? Entonces nos quedaría desde n igual a 0 de n factorial. Es sencillo, como si hay un menos 2 lo restamos, si hay un más 2 lo sumamos. Así de sencillo. Y, obtenemos una simplificación. El siguiente sumatorio, en este caso, tenemos menos 1, pues restamos 1. Desde n igual a 1 de 1 partido n factorial. Menos eh, cuando tú sumas, cuando tienes un sumatorio, si tienes una constante, la puedes sacar, es lo mismo. Entonces sacamos la constante y este nos queda igual, porque tenemos ya 1 partido n factorial. Sumatorio es infinito. Y ya os digo, nosotros lo que queremos es esto. Desde n igual a 0 de 1 partido n factorial es igual a pero si nos vemos aquí no tenemos... Uy, una aquí. 2. si nos fijamos aquí no tenemos desde n igual a 0. Tenemos desde n igual a 1, desde n igual a 2. Vamos a ver cómo es esta serie. Los primeros términos, en n igual a 0, esto es 1 partido 0 factorial. Hemos dicho antes que era 1, por lo tanto, 1. El primer término era 1, el, primer término, el segundo término era 1 partido, 1 factorial. Por lo que sabemos que es 1. Aquí no tenemos problema, esto nos va a dar. Pero aquí no tendremos g completa. Nos faltará el primer término. Si veis no empiezan 0, empiezan 1. Por lo tanto tendremos que restarle este 1. Y aquí empiezan 2. Por lo tanto no es desde 0. Tenemos que restarle estos dos términos. Porque son los que nos faltan. Entonces vamos a sustituir y vemos cuánto nos da la suma. Por lo que ya os digo, este nos da E, por tanto sin problema, más este, nos falta el primer término, por lo tanto eso tendremos que restar. La suma nos da e menos 1. Y aquí, cuidado con el menos 2, menos 2 multiplicando a, empezamos en 2. Si nos fijamos los dos primeros términos, el 0 y el 1, era 1 y 1. La tenemos que restar ese 1 y ese 1, la tenemos que restar 2. Por lo tanto, e menos 2. Por lo tanto, esta suma nos da 2e menos 1 menos 2e más 4. Aquí 2e se nos van con 2e, 4 menos 1, 3. Y tenemos que este sumatorio de n, de n cuadrado menos 2 partido de n factorial nos da 3. Espero que haya servido de ayuda y si tenéis dudas o algo, preguntadla en el foro, en la página o donde queráis. En YouTube, en Twitter, tenemos en todos sitios páginas. O sea que espero que haya servido de ayuda y que seguiremos subiendo vídeos de serie aunque ya nos quedan pocas facilitas, las demás son más complicadas, ¿vale? Nos vemos en la próxima.